妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか今日お前なんかこう浮いた話とかないわけこっち来てそろそろ1年だろ俺なんか若い時はそりゃおお仕事 俺には義理もなかったってのにのに